እኔ አንድ ነገር ያስቀኛል። በጣም ይቅርታ እንደው የአማራ መከራ ባላለቀበት ሁኔታ ውስጥ ነገር ግን ነገር ግን ከህወሀት በላይ ወንጀለኛ የለም። ከነ ስብሀት ነጋ በላይ ወንጀለኛ የለም። ከነ ጌታቸው ረዳ በላይ ወንጀለኛ የለም። የአማራን ህዝብ የአማራን እናት የአማራን ህዝብ ሲገልና ሲደፍር ከነበረ ጁንታ ሰራዊት በላይ ወንጀለኛ የለም። እነሱ ጋር እጅ ለእጅ አማራ ነኝ ብሎ ስለቆመ ይሄ ልጅ ምን አደረጋቸው? ምንድን ነው ምንድን ነው የምናተርፈው? አሁን በዘመነ ጉዳይ ጎጃሜ ተነስቷል፣ ወለየው ተነስቷል፣ ጎንደሬው ተነ ይሄ አሽከር የሚሆነውና ረሀብተኛ መንፈሱን ተወው፣ የባርነት ስሜት የጫነውን አማራ ተወው። ነገር ግን ከግፍ ጎን ቆሟል፣ ከግፋን ጎን ቆሟል። ትምን ካሴ አንድ ግለሰብ አይደለም። አሁን ገፍተው ገፍተው አገዘፉት፣ ገፍተው ገፍተው ትልቅ አደረጉት። ነገር ግን የመታሰሪያ መንገዱ እንደው የሚታሰር እንኳ ምን መደረግ ነበረበት? ከዚህ በኋላ ነበር መታሰር ያለበት አጥፍቷል ቢባል። አሁን እኮ ሁላችንም እስረኞች ነን። ይሄ በአካል የታሰረው ነገር ዘመነ ብቻ እንዳይመስልህ። ዘመንን የሚወዱ ሁሉ ታስረዋል። አላማውን የሚከተሉ ሁሉ አስረዋል። ነገር ግን የዚህ ልጅ ወንጀል ምንድን አልታየህ እያለ ይመጣ ትልቅ ጠላት እያለን ትልቅ ጥላት በኦሮሚያ ልጆቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየተገደሉ ያላመመው አካል ተናገርክ ብሎ ዘመነ ካሴን የሚያስረው አካል ምንድን ነው? እኔ መልስ ያጣሁላቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ። ነገር ግን እንደ አማራ ተፈርዶብን ቀስ እየተባል ወደፊትም ልንገደል ልንታሰር ዝግጁ ነን። ነገር ግን ለአማራ ህዝብ መሞት የአማራ ህዝብ እንዲያደርግልኛል፣ አማራ ህዝብ ሐውልት ያቆምልኛል፣ አማራ ህዝብ እንዲያደርግ የለም እሱን ንሰው። ነገር ግን ላመንክበት ለአማራነት መሞት ጽድቅ ነው ብዬ ነው የማምነው እና ልጁ ምን አደረገ? ያደረገው ነገር ጠፋኝ እኔ ምክንያቱም ወንጀል ሰርቶ ሊሆን ይችላል እንደምል ይቅርታ። ነገር ግን ከምናያቸው ሌሎቹ ከሰሩት ነገሮች ጋር ኦነግ ከሰራብን ላይ ህወሀት ከሰራብን በላይ ምን ሰርቷል? ማጎሪያ ካምፕ ውስጥ የሚያስገባው ነገር ምን ሀሳብ አለው? ምን ኖሯል? ችግሩ ምን ነበር? እኔ ዘመነ በአጭር ጊዜ ነው የማውቀው። ምንም እኔ እንደሚያወራው ሰው ሆኖ አይደለም ያገኘሁት። አንድ ህፃን ልጅ ይዞት ገደል የሚገባ ሰው ነው። ደህና ቤተሰብ ውስጥ ያደገ መልካም ልጅ ነው። ሲያወራ ሲከሌ እንኳ ብሎ ስምህን ገንጥሎ አይጠራም። ስለ አማራ ክልል ባለስልጣናት አንድ ወቅት ላይ ምንድን ነው አልኩት። እኔ ነገር ነገሩ ሁለቱን ነገር ልንገርህና ልዝጋ። እንዲህ አማራ ክልል ሰዎች ለምን እንደሚያሳድዱን አልኩት። አይ ምስኪ ወንድም አለም ወንድሞቻችን ናቸው ስላልገባቸው ነው እኮ አለኝ። እንዴት ስላልገባቸው አይ የሚሆነው ወደፊት የሚሆንብን ነገር አልገባቸው ማለት ይሄ ልጅ የዛሬው ነገር ታይቶት ነበር ያኔ። ሁለተኛው ደግሞ እንደ በህይወት ዘመን ውስጥ ስሜትን የሚረዳል ሰው አግኝተህ ታውቃለህ ወይ ብዬ ጠየቅኩት። እንባው አመለጠው። አሁን ይህን ልጅ አሳደህ ማሰር፣ ይህን ልጅ እንዲህ ነው ማለት የሁልፍ ትልቅ ስራ የሰሩት ሰዎች እነ ጃዋር ተፈትተዋል። ትልቅ ወንጀል የሰሩት እነ ጌታቸው ጋር እርቅ ተፈጽሟል። እንዴት ነው አማራ ክልል አብሮ ሊያቅፈንና ሊይዘን ያልፈቀደው ወይኛ የተበላሸ ነገር አለን ማለት ነው። አልገባህ እያለ እኔ ራሴን ድረስ ነው አሁን የምጠይቀው እኮ እኔ ያልገባኝ ነገር ምን አለ? የጠፋኝ ነገር ምን አለ? ይሄን ልጅ ማሰር፣ ይሄን ልጅ ማንገላታት ምን ትርጉም አለው? እሱ ክብር ያገኛል እንጂ አይዋረድም። ስለ አማራነት የከፈለው ዋጋ ነው ተብሎ በእያንዳንዱ አማራ ልብ ውስጥ ተጽፏል። ነገር ግን ይሄ ዘመን የመረጃ ዘመን ነው። ይህ ዘመን መልካም ዘመን አይደለም። ማንም ሰው ወንጀል ሰርቶ የሚያመልጥበት አይደለም። በታሪክ ውስጥ የሚያጠያይቀን ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ እኔ ልጁን ምንድን ነው ምን ልበለው እኮ አንተ እኔም ካጠፋን ህግ መጠየቅ አለብን። ህግ ነው የሀገር ህግ ከሆነ ህግ ነው። ነገር ግን ወንጀለኛ እየተለቀቀ የመብት የነፃነት ታጋይ ነገሩ አንዳንዴ የሳስበው እነ ኔልሰን ማንዴላም ጥፋት አጥፍተው አልነበርም። ሮቢን አይርላንድ ውስጥ ያን ያክል ዘመን የተሰቃዩት ግን በኋላ ላይ ምን አድርገዋል ነው። እኔ በጣም ስጋቴ ዘመነ መታሰር እንዳይመስልህ። በጣም ቀላል ነገር ነው እሱ። አማራ አልሙት አልገደል ብሎ የመብቱን ጥያቄ ካልተመለሰልኝ ብሎ የሚመራው አንድ ጠንካራ ሰው የተገኘለት የት እንደርሳለን ብዬ የት እንደርሳለን? ከበቀል ላይ የተነሳ ሰይፍ ሳይቆርጥ አይመለስም። ስለዚህ እንደ ሀገር የሚያስቡ ሰዎች ቢኖሩም እንደው እንደ ሰው ሰው የሚሸቱ ሰዎች ቢኖሩም በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እና በዛ ልክ ብንሄድ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ምንም በዚህ ሰዓት የማይታሰብ ነገር የለም። ምክንያቱም የራያን ጉዳይ ስናነሳ የራያን በትላንትና ስሜት አንስተው ቦታችን ያልሆነውን ይሄ ድረስ ቦታችን ነው እንግዲህ የእኛ በታሪካችን እነ ፍራንሲስኮ አልቫሬዝ፣ እነ ዴልባዮ፣ እነ ፒርስ፣ እነ ተርሚንግሃም እነዚህ የሚባሉት በሙሉ የራያ አገር የት እንደሆነ ጽፈዋል። ከአላውሃ እስከ ኤቦ ወንዝ ይላል። ኤቦ ማለት ሔዋኔ አካባቢ ነው። ነገር ግን በንጉሱ ዘመነ መንግስት የተፈጠረችን አንዲት ክፍተት ተጠቅሞ ጉንቡርዳና በልተክራይ ድረስ የአማራ ግዛት ነው ብለው ደግሞ የራሳችን ሰዎች ያግዟቸዋል። እነሱ የአማራ ህወሀቶች አሉ በውስጣችን የአማራ ህልውና እንዳይቀጠል የሚፈልጉ አካላት አሉ። እኔ ስለ ራሴ ስለ ህሊናዬ ማድረግ የሚገባኝ ምን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ያለሁ በኮምቦልቻ ማነው ኮምቦልቻ አንፋኑ ይዤ ጥሩ ውጤት ነው ያመጣ ነው። በጣም ጠንካራ ተዋጊ ልጆች ናቸው የነበሩን። የወሎ ፋኑን ስንመሰረት በመካከል የአማራ ትግል እንዳይቀጥል ሰዎች ገቡ። በጣም በጣም አደገኛ አገባብ ገቡ። እኛ አማካሪዎች ነበሩን። አማካሪዎቻችን ባዘዙን መሰረት የወሎ ፋኑን መሰረትን፣ ሄድን። ወሎ ፋኑን መስርተን ደግሞ ስናደርግ ጠንካራ ተዋጊ አርሶ አደር ስለነበረ በጣም ጀግናና ወሳኝ ሰዎች ነበሩ። እንደውም በዚህ በአዲስ ዓለም ላይ በነበረው ውጊያ መከላከያው ታስኖ በሚያውቁት መንገድ መከላከያው ሩጦ ሊገባ ነበር እነሱ ላይ በሚያውቁት መንገድ መልሶ ሙሉ ክፍለ ጦሩን ነው ይዘውት በበረሃ አድርገው እንደገና ጠላት ሳያገኛቸው ይዘው የገቡት። ተቆርጠው ይዘው የነበሩትን ኮማንዶዎች እነሱ ጋር ይዘው ሀያ ሰላሳ ወታደሮች በየቦታው ነበሩ ይዘው እነሱን ሁሉ ደግፈን ከነ መሳሪያቸውን ይዘን የገባ ነው። ስለዚህ እኛ የአማራ ህዝብ የእኛን ትግል ያውቀዋል፣ የኔን ድካም ያውቀዋል፣ ያንተ ሰዎች ያውቁታል። ነገር ግን አሁን የራያን ትግል ለማቀዝቀዝ እንደው ፊት ሁነን የምንጮኸውን ሰዎች ጭንቅላት ማስደፋት የሚፈልግ አካል አለ። ይሄ የጠላት እጅ የውስጥ ጠላትም የውጭ ጠላትም ነው። ነገር ግን ህዝባችን አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር ስላየ እኛን አሁን በሚባለው ደረጃ ይሳደባን በሚባለው ደረጃ ይለናል አላምንም። ምክንያቱም የተጻፈው እዛ ላይ እንኳ ሲጽፉ ይሄ ምስጋን እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለው ራሳቸው ሲጽፉ እነዛ ሌቦቹ ይህን ሲጽፉ የተመለሰላቸው መልስ እያየሁት ነው። ነገር ግን ነገር ግን አሁን ምስጋን ብቻ አይደለም። አሁን ራያ ውስጥ እኔ ፊቱኝ የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴን ስመሰርት ዋጋ ከፍዬበታለሁ። በጣም ዋጋ ከፍለንበት በጣም ጠንካራ ስራ ነው የተሰራው። የሚያስደንቀው ነገር የራያን ተወላጆች የአማራ ተወላጆችን አሁን በጉልበት ህወሀት ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት ይዞ የነበረውን ቦታ እዛ ውስጥ የነበሩትን አማራዎች በሙሉ ሲያባርሩ፣ ሲገሉ ሲያፈናቅሩ በስደት እንዲሄዱ መንገድ እያመቻች ብድር እየሰጠ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሄዱ ሲያደርጓቸው ያንን ቡድን በሄደበት በሙሉ እንገናኝ ነበረ፣ እንመሰርት ነበረ እናንተ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ። ምክንያቱም ከአድዋና ከአዲግራት አምጥቶ ከሔዋኔ ወዲህ ይሄ ባላን ጨርጨርም፣ መሆኒን፣ ማይጨውን ጠቅላላ ያሰፍር ነበረ። አማራውን እያሳደደ እያፈናቀለ ያን ወጣት እንትን ይል ነበር። ነበር። እኛ ደግሞ ወጣቶች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እንፈልግ ነበር። ይህንን ያክል ጠንካራ ስራ ነው የሰራ ነው። አሁን እኛን ማሰርም፣ መግደል፣ ማስገደልም፣ ማባሸማቀቅም ምናምን ሊሞከር ይችላል። ነገር ግን ይኸውልህ ስለ ሀገር መሞት ጽድቅ እንደሆነ ስለ ሀገር መሞት ክብር እንደሆነ ገብቶናል። በኮሮና እየሞትን ነው፣ በመኪና አደጋ እየሞትን ነው፣ በኤድስ እየሞትን ነው። እንደ አማራን ማንነት ሊያንገት ሊያስደፋ የሚችል አካል ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቶ መዋደቅ ጽድቅ ነው። እኛ እኮ የተረፍነው በጊዜ ጥበብ ነው። አየ ነው ጓደኞቻችን እንዴት እንደተሰቡ እንዴት እንደቆሰሉ። ስለዚህ ጦርነት ማለት መሳሪያ በሳብ ብቻ አይደለም። አንተ ራስህ ፋኖ ነህ፣ የአማራን ትግል እየደገፍ ስላለው በአረብ ሀገር ኖራ አስር ብር አዋጥታ ሰራዊቱን እህል እንዲያገኝ ያደረገች ፋኖ ናት። በአውሮፓ ተቀምጦ መድኃኒት የላከ ሀሳብ የላከ የትግሉን መንገድ ያቀናጀ በየተቋማቱ ውስጥ ያሉ ብዙ አማራዎች አሉ። እነዛ ሁሉ ፋኖ ናቸው። አሁን ምስጋና የፈለጉትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ምስጋና አይሸማቀቅም፣ ምስጋና አይፈራም፣ ምስጋና አይሸሽም። ምንም ነገር ቢመጣ አለሁኝ እኔ ምልህ ብዙ ብሔር የሰጠኝ በዚህ ትግል ውስጥ ያገኘኋቸው ጀግና ሰዎች አሉ። ሀሰን ከረሙን ያክል ሞገስ ከበደን ያክል ጀግና ሰዎች አጠገብ ያሉ በስም ጀግና የሆኑ ሰዎች ናቸው እየረበሹ ያሉት። በስም ፌስቡክ ጸሐፊ ያላቸው ሰዎች አሉ። የሚደንቅህ ነገር አሁን በእኛ ውስጥ ነው ማወራ። እኛ አምሳ አለቃ ለመሆን ጀነራል ለመሆን ህልም የለንም። ምክንያቱም ፋኖ የአማራ ልጆች ነን። ችግር ተፈጥሯል። በችግር ጊዜ ወታደር እንሆናለን፣ በሰላም ጊዜ ደግሞ ሰርተን እንኖራለን። አሁን የጦርነት ከቆመን ወደ ስራ ነው የሚሄደው። የፋኖ እኛ አልቀጥል የፋኖ ኮሚቴ አልሆን ሌላ ጥሪ ሲመጣ ለሌላ ጥሪ ይዘጋጃለሁ። ምክንያቱም በብዕር የምታገልበት አውድ ነው አሁን እየፈለግኩ ያለሁ በብዕሬ ምን ብዬ ነው የምታገለው? ስለ አማራ የምታገልበትን የረባ ነብስ ያለው ፓርቲ ካለ ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ። ነገር ግን አሁን በየትኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ እንዳንሳተፍ በየትኛው አካል ውስጥ በቃ ስራዬ ብለው እነዚህን ሰዎች ካላጠፋን የሚሉ አሉ። በሺ የሚቆጠር ደግሞ አጠገባችን አሉ። ማንም እኔ ብነግረው እያንዳንዱ አማራ እያንዳንዱ የወሎ ህዝብ እንዳይመስልህ፣ እያንዳንዱ አማራ እኔ ብነግረው እንዴት እንደሚያዳምጠኝ አውቃለሁ። ጎንደር ሲሄድ የጎንደር ነው ወጣት ይኸው አንዱ ከሰስበት የነበረው ነገር የጎንደር ፋኖ፣ የሸዋ ፋኖ፣ የጎጃም ፋኖ ጋር ትገናኛለህ ነው። በጣም የሚያሳፍርህ ነገር አሁን ምን ሰራህ አይደለም። ጎጃም ፋኖ ጋር እንግዲህ ወሎን ገንጥሎ ወደ ውስጥ ለመውሰድ የሚፈልገው አካል እነዚህም ነገሮች ይፈልጋል። አንዳንዶቹ ይሄ ምንድነው ቤት አማራ የሚባለው በጎ አድራጎት ማህበር ወጣቶች አሉ። እነዚህ አካል ያረዱት ፋኖ የለም፣ ያረዱት ፋኖ የለም። እርዳታቸውን ተቀብለው ሲበሉ ኑረው አሁን የሚሉኝ ደግሞ ቤት አማራ ነው። ቤት አማራን ግን የሚገልጹበት መንገድ ከክርስትና ሃይማኖት ጋር አያይዘው ነው። ይሄ አማራ ላይ እየተሰጠ ያለ የቤት ስራ አለ። አንደኛ የረባ ነፍስ ያለው ፖለቲካ ሊደርሽፕ አግኝተን ፖለቲካው መንገድ ሊቆጣጠርልን የሚችል አካል እንደው ካገኘን በዛ መሰረት ብዙ መስራት ይቻላል። በሀይልን አማራን ለማንበርከት የመጣውን ግራ ቀኝ ያለውን አካል እንዳንደራጅ ያደረጉን እንጂ ለአንዱ አካል እኛ በቂ ነን። ፋኖ በቂ ነው። አሁን ፋኖውን ትጥቅ ከተገኘ መቆጣጠር አንችልም። ደግሞ እንተዋወቃለን። መከላከያ አቅማችንን ያውቀዋል። ልዩ ኃይል ወንድሞቻችን አቅማችንን ያውቁታል። ሌላው አካል ያውቀዋል፣ እንዴት መከላከያ እንደሚደግፈን። የሚገርምህ አንድ ነገር በጣም የደነገጥኩትን ልንገርህ። በዓላዊ ውጊያ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ቆይ እኛ እናድክምላችሁ በዚህ በኩል ያለውን ብሎ እኛ እንሙት ብሎ የሚገባ መከላከያ ነው ያለን። እኛ ቀድሚያ እንሙትላችሁ። እነዚህ ሰዎች ጋር መለየት ነው የሚፈለገው። እነዚህ ሰዎች ጋር ህብረት እንዳይኖረን ነው የሚፈለገው። መከላከያው ፋኑን በጥራጣሪ እንዲያየው ነው የሚፈልገው። አንድ ስለ መከላከያ ስል ከጻፍክ የሆነች ነገር ካደረግኩኝ ከግራ ከቀኝ ነው ውጋት የሚመጣብኝ። ለምን ይህናል እንዲህ ብለህ እንዲህ አድርገህ ይላሉ። ምክንያቱም ፋኖ መከላከያ ጋር እንዳይስማማ የሚፈልገው ፖለቲከኛው ይሄንን በጣም አብክሮ ነው የሚሰራው። የዚህ መሳሪያዎች ደግሞ ረሀብተኛ መንፈስ ያላቸው የራሳችን ጥቋቁር አማራዎች አሉ። ሰው ይህንን መቋቋም ይጠይቃል። ትግል ነው፣ አላፈገፍግም ብሎ ፈሪ ናቸው። በነገራችን ላይ እስኪ አባህ ብለህ ስትሄድ ሽማግሌ እንትን ውስጥ ነው የሚገቡት። ያው ውሻና ጅብ መጮህ ነው አደለ ስራቸው። ጅብ ቆሻሻ ያነሳን ይጠቅመው፣ ውሻ ይጮሃል፣ ነብር ይቧጨራል፣ አህያ ይሸከማል። ሰው በአእምሮ ማሰብ ካልቻለ ከነዚህ እንስሳት በምንም አይለይም። ስለዚህ በዚህን ያክል አለት የሆነ ጭንቅላት ሊኖረን ይገባል። ሁላችንም ልባችን ልብ ነው፣ ከዘሩበት የሚያበቅል ካልዘሩበት ደግሞ ጭንቂያ መሆን ያለበት ስለ አማራ ክብር እሰዋለሁ፣ ጽድቅ ነው ለአማራ ብሎ የሚያስብ ትውልድ መፍጠር ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ።